<laughs> Ah, satani yarwana atarwana ibi bintu bigomba gusohora mu buzima bwawe abarozi baroga bataroga ibi bintu bigomba gusohora mu buzima bwawe <laughs> nyabingi zahaguruka zitahaguruka abashweze barangi barwana batarwana ubwo ugiye kumbwira ngo be barakuroze rero ngo bakuroze wenda nyabingi izo nyabingi baguteretsemo imana iraza kuziturumburamo mu izina ry'umucunguzi wacu yesu kirisito kandi reka mbabwire uku kwezi kwa gatanu umuntu wese uzi neza ko agendana amarozi baramuroze umuntu wese uzi neza ko agenda abarozi baramuroze imana yambwiye ngo uku kwezi kwa gatanu imana iraza kurekura imbaraga zayo kuri abo bantu barozwe imana iraza kubarogora imana iraza kubagira abazima hari abantu bagiye kuba bazima mu kwezi kwa gatanu bari bararozwe bari barazinzwe abarozi barakuzinze abarozi baraguhetamishije abarozi baguteje uburwayi abarozi bakugize ingumba wabuze urubyaro abarozi bafunze imigisha yawe imana yambwiye ngo abantu barozwe abantu bamaze igihe bararozwe abantu bamaze igihe abarozi baraguhetamishije abarozi barakuroze imana yambwiye ngo abo bantu imana igiye kudiringa nabo abo bantu imana igiye kubarogora abo bantu imana igiye kubahumanura abo bantu imana igiye kubagira neza abo bantu imana igiye gutesha agaciro ibirozi byose bagiye bakoresha barimwo babaroga kandi mbibutse ko iyi ni introduction nkirimo <laughs> ndacyari muri introduction ndacyagutegura kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe kuko mpagaze ahangaha ndahangaha kugira ngo nguheze ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatanu nahawe n'Imana iyi ni message ikomeye nk'umuhanuzi w'Uwiteka Imana nateze amatwi numva icyo Imana ivugana nanjye Imana irambwira ngo twara buno butumwa ubugeze ku batuye isi Mbaramutse mwese nshuti bavandimwe mudukurikiranye hano kuri televiziyo ya Yesu arakiza TV ndetse na Yero TV ah, okay <laughs> so numva rero ibintu amahoro mu by'ukuri ubwo ntacyo bitwaye mwese mudukurikiranye imana y'amahoro ibahezagire imana y'amahoro ibaheze umugisha cyane mugubwe neza rero turahangaha turabakunda turabasengera kandi tubifuriza ibyiza uko bukeye n'uko bwije ni Prophete Bosco muri kumwe mu kiganiro isaha gihanuzi murabona yuko turacyari mu matariki abanza y'ukwezi kwa gatanu rero niyo mpamvu dukomeje ah, kugaruka ku buhanuzi bukomeye bw'ukwezi kwa gatanu niyo mpamvu ah, mbasaba kugira ngo mwese muze kubana natwe kugira ngo ah, ubuzima bwawe buze kwakira impinduka ifatika mu by'ukuri biciye muri iyi mesaje ikomeye y'ukwezi kwa gatanu nongiye guhabwa n'imana hanyuma dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu bagenda bashimira imana bavuga imbaraga z'imana bavuga gukomera kw'imana bavuga ineza y'imana biciye Ah, mu ijambo ry'imana rya gihanuzi rikunda kumanuka muri iyi saha gihanuzi uko bukeye n'uko bwije abantu benshi muba mwiteguye mutegereje ah, kugira ngo mwumve icyo imana ivugana namwe biciye muri iyi saha ya gihanuzi nakiriye rero abantu bari mu rwanda mu ntara eshanu z'u rwanda nakiriye abantu muri ku mugabane w'uburayi abantu muri muri amerika abantu muri mu bihugu by'abarabu abantu ah, muri Ah, muri Australia mwese imana y'amahoro ibahezagire abari muri amerika mwese mu by'ukuri muhabwe umugisha n'imana hanyuma reka mbabwire ngo nimba wabyutse ukabona birakunze ukabona biremeye uwo ni umugisha ukomeye imana yaguhaye nta n'igitangaza kiruta ibyo ngibyo nkunda kuvuga ngo iteka ryose ugihumeka uzamenye neza ko uri umukandida uri umukandida w'abantu imana igiye kugira neza kandi nubona mu by'ukuri ah, <laughs> utagihumeka byo amahirwe yawe hano ku isi aba yarangiye rero uracyari umukandida niba ugihumeka ikindi gikurikiyeho nimba ukiri mu mana ukizeye umwami yesu kirisito umwami n'umukiza umenye neza yuko muri yesu kirisito biremera umuririmbyi yuzuye umwuka wera iyi ndirimbo twajyaga tuyiririmba tugiye mu masengesho ya mu gitondo ayo twita aya nibature twarimo tukavuga ngo muri yesu biremera biremera muri yesu biremera biremera muri yesu biremera biremera muri yesu biremera iyo ndirimbo twajya tuyiririmba tugiye gusenga ah, mu gitondo ah, muri ya masengesho ya nibature tukavuga ngo muri yesu Kristo biremera hanyuma rero ikaze mwese mwese mwese mwese mbahaye ikaze abakurikiranye yesu arakiza tv ndetse na yero tv imana y'amahoro ibahezagire cyane ibahereze umugisha tugiye gusenga imana rero kugira ngo twumve icyo imana ivugana natwe uyu munsi wakwibaza ngo uyu munsi turagaruka ku biki uyu munsi turagaruka kuri mesaje y'ukwezi kwa gatanu ku buhanuzi bw'ukwezi kwa gatanu mbibutse neza yuko twebwe abizeye imana ah, tugendana ijwi rya gihanuzi sibyo kuvuga ngo ijwi rya gihanuzi ni ryo riyobora ubuzima bwacu rikaduha dayirekishoni rikaduha icyerekezo urabyumva neza eh, icyerekezo tugihabwa n'imana rero muri muri iyi ntangiriro y'ukwezi kwa gatanu witegure kwakira amakuru mashya uhawe n'imana uhawe n'ijuru kuko reka mbabwire narababwiye ngo nimba imana ubona yaraguhaye ijwi ukaba ubasha kuvuga umenye neza yuko n'imana ivuga <laughs> nigeze kubaho ah, imyaka myinshi cyane nzi neza yuko ah, umuntu ashobora kuba yaguma asenga imana gusa ariko we akaba atarekanywe imana nayo imubwire ariko mu by'ukuri bene data naje gusanga buriya imana yaduhaye ijwi ryo kuvuga yaduhaye ururimi rwo kuvugisha ariko umenye neza ko nayo iravuga imana iravuga kandi imvugo y'imana iratangaje ijambo ry'imana ryarambwiye ngo hahirwa umuntu wizera yuko ngo ibyo yabwiwe n'umwami imana bizasohora yuko ari nta jambo kandi ngo imana ivuga ngo riheri mbibutse ko ntabwo imana iba inyuma y'amagambo y'abantu yesi ntabwo imana iba inyuma y'amagambo y'abantu ahubwo imana iba inyuma y'ijambo ryayo ijambo ryose imana ivuze irarikurikirana Eh, irarikurikirana hashira imyaka itanu hashira imyaka icumi hashira imyaka ibiri hashira umwaka umwe ijambo ryose katonda avuze imana ivuze iraririnda iraritegereza imana ishimwe cyane kugeza igihe iryo jambo risohoreye nimba rero hari ikintu imana yakubwiye <laughs> wenda uri ku musozi runaka uri gusenga wenda uri mu cyumba cy'amasengesho uri gusenga wenda uri mu rusengero nagira ngo ubwire neza yuko n'uyu munsi wa none imana igiye kongera ivugane nawe iravugana nawe ibiki rero nasenze imana imana yongera kumpa mesaje ikomeye y'ukwezi kwa gatanu nongeye guhabwa ubuhanuzi bukomeye bw'ukwezi kwa gatanu ni uku kwezi turimo ntabwo ari ukundi kwezi kwa gatandatu oya ni ukunguku turimo kwa gatanu ah, muri aya matariki abanza aya matariki atangirana n'ukwezi kwa gatanu murabona yuko ukwezi kuracyari kubisi ukwezi kuracyatangira niyo mpamvu gusaba kugira ngo uzamure kwizera uzamure kwizera uzamure kwizera kuko ah, mwene ibi bintu byakira umuntu ufite kwizera iyo udafite kwizera urasigara cyane ko buriya ahantu henshi Kristo yageraga byasabaga yuko abwira uwo muntu nimba wenda ari umuntu wabaga arwaye indwara iyo yo yose <laughs> iyo ariyo yose bibiriya itwereka uburyo Ah, ngo hari umurwayi ku kidendezi cyitwa betesida kandi ijambo betesida birasobanuye ngo inzu y'impuhwe z'imana narabibabwiye ubushize yuko ijambo betesida betesida risobanuye inzu y'impuhwe z'imana inzu y'imbabazi z'imana uyu murwayi rero ngo yari amaze igihe kirekire ku kidendezi betesida ategereje arindiriye kugira ngo haboneke umuntu wamujugunya mu kidendezi Eh, ngo nubwo nta muntu yari afite ariko mu gitondo kimwe yesu kirisito ngo arahanyura yesu kirisito ngo arahaca ngo uyu murwayi yari amaze imyaka mirongo itatu n'umunani ategereje arindiriye sinzi imyaka umaze sinzi igihe umaze uri muri icyo kibazo sinzi ah, imyaka runaka waba umaze yabishize uri muri icyo kibazo ushobora kuba wenda ikibazo ufite ari ubugumba warasenze watanze ibyifuzo ntacyo utakoze ariko nagira ngo ubwire ngo witegure kumva icyo imana ivugana nawe muri uku kwezi kwa gatanu ubwo bugumba ushobora kubona imana mu gitondo kimwe ubwo bugumba imana yabuhanaguye uwo mwuka w'ubugumba imana yawucyashye imana yawucyashye imana yawucyashye imana yawucyashye uwo mwuka w'ubugumba mu gitondo mu gitondo cya kare imana ishobora kuwucyaha ikawukuraho ah, wari ingumba akabyara uwari <laughs> akabyara akabona urubyaro ukabyara hungu na kobwa abamanikiye amatangazo bagahindura imvugo kuko niko bijya bigenda iyo imana itabaye umuntu wayo abantu bakumanikiye amatangazo bajya bagenda bakayamanura imana ijya ibategeka ikababwira ngo mugende mumanure ariya matangazo mwamanitse kuko n'ubundi muyamanika ni mwebwe mwayamanitse ntabwo mwigeze mwungisha inama oke rero uyu murwayi kubera imyaka n'igihe kirekire yari amaze kuri kino kidendezi betesida ngo byatumye ngo atakaza kwizera byatumye atakaza ibyiringiro ngo yesu ngo ahanyuze ngo igitondo kimwe ngo abwira uriya murwayi aramubwira ngo mbese urashaka gukira umurwayi <laughs> ngo arangije abwira yesu aramubwira ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi ngo iyo mbigerageje undananga kumanukamo maze imyaka runaka ku kidendezi hari imyaka umaze ku kidendezi urategereje ikidendezi cyabaye ikidendezi itegure kumva icyo imana ivugana nawe muri uku kwezi kwa gatanu kuko nahawe ubutumwa bwawe nahawe mesaje yawe nahawe ubutumwa n'imana kugira ngo bukuzanire uku kwezi kwa gatanu kwa gatanu kwa gatanu imana iraza guhindura sisiteme maze iminsi mbwira abantu nkababwira ngo imana iracyafite inzira zitari bwakoreshwa n'undi muntu n'umwe imana izacamo iza kukugirira neza ndasubiramo maze iminsi mbwira abantu ndimo mbabwira ngo imana iyi mana y'isiraheli iyi mana ikora iyi mana yambukije abisiraheli inyanja itukura bakambukira ahumutse iracyafite inzira zitari bwakoreshwe n'undi muntu n'umwe <laughs> izi nzira nta wundi muntu urazinyuramo nta wundi muntu uraca muri iyi nzira mbese izi nzira ntabwo zirakoreshwa n'undi muntu n'umwe kandi izi nzira iyi nzira Ah, imana yayisigarije wowe izi nzira ni wowe imana yazigeneye kugira ngo nijyaho gutabara imana izanyure muri iyo nzira kandi mwibutse yuko iyo nzira ntabwo abadayimoni bayizi ntabwo abarozi bayizi ntabwo abakonikoni bayizi ntabwo imigambi ya sekibi satani ntabwo iyizi no oya oya oya nta butware bw'umwijima buzi izi nzira ntibibaho ntibibaho kubera yuko iyi nzira imana yaragiye irayihisha iyihisha abadayimoni iyihisha abakonikoni iyihisha abakwanga iyihisha abakugambanira imana ishimwe cyane imana ntihimbazwe rero imana ishimwe yuko yaguhaye kwinjira muri kwa gatanu urahari wenda ukeneye gushimira imana bwa mbere ukavuga uti ndashaka gushimira imana yuko yandinze ukwezi kose kwa kane nkaba ninjiye mu kwezi kwa gatanu kwa gatanu uri muzima yes nibyo ukwiriye gushimira imana nimba imana yarakurinze ukwezi kose ukwezi kuba ari kurekure ukwezi kose ni kurekure cyane ariko uzi kumara ukwezi kose hmm? uzi kumara ukwezi ukwezi kose ukabona kurarangiye hari abantu bagiye bashyingura ubyumva hari abapfuye hari abatagihumeka batakiri bazima ariko wowe imana irakurinze imana ikubeshaho imana iracyaguhaye kwambara imana iracyaguhaye ibyo kurya imana iracyishyurira abana bawe minerivare uyu munsi haramutse haje aboditeri bashobora gukora odite bagasanga uri umujura kubera iki mvuze ko basanga uri umujura ubwo se urambwira ngo nimba abana bawe biga kandi nta kazi ugira nimba ubona ibyo kurya ubwo se wambwira ngo ubikura he ariko ndashimira imana yuko yitwa jehova jire imana yitwa jehova jire ndashimira imana yuko hari abantu imana yagiye yirongera igitambo imana yagiye ibeshaho mu kwezi gutambutse kwa kane nanjye ndashimira imana ko imana yandinze imana yambeshejeho ndetse nawe wayishimira imana ishimwe cyane yego mbere yuko twinjira mu butumwa bukomeye mu buhanuzi bukomeye nahawe n'imana mu bintu bigera muri bine imana izakora mu kwezi kwa gatanu imana ishimwa cyane bigereka ku bindi bitatu imana yavuze izakora mu kwezi kwa gatanu ndagira ngo twongere dushimire imana tubanze dushimire imana tuvuge imirimo y'imana tuvuge imbaraga z'imana tuvuge gukomera kw'imana tuvuge tuvuge ineza y'imana nimba warabonye imana mu kwezi gutambutse ihute ihute ihute wandika aho ngaho muri komenti jya muri komenti ngiye kubanza nakira amashimwe y'abantu abantu bashimira imana abantu babanza gushimira imana yuko yabarinze mu kwezi kwa kane gutambutse nta handi mucisha amashimwe amashimwe murayacisha aho ngaho muri komenti ujya aho ngaho kuri yero tv ujya aho ngaho kuri yes rakiza tv wowe udukurikiranye aho uri hose ujya aho ngaho kuri yes rakiza tv no kuri yero tv ugende muri komenti wandike uzamure ishimwe ryawe ishimwe ryawe rizamure wandike uvuga uti ndashimira imana uvuga uti gewe runaka urumva uvuga uti gewe runaka ndashimira imana yuko yabanye nanjye yakoze ibi n'ibi n'ibi ubyandike nurangiza ushyireho n'amazina yawe ubicishaho muri komenti ni ukuri ndashaka kubona umubare munini cyane w'abantu benshi babanza gutambutsa amashimwe y'uko imana yabanye nabo mu kwezi gutambutse kwa kane kubera yuko ibintu ngiye kuvuga birakomeye <laughs> ibintu ngiye kuvuga birakomeye ibintu ngiye kuvuga nta n'undi munsi ndabivuga mbese uyu munsi uri sipesiyare uyu munsi uyu munsi ni umunsi uri sipesho turi muri sipesho deyi imana ishimwe cyane ibintu ngiye kuvuga birakomeye cyane niyo mpamvu imana kubera ko itura mu mashimwe narabwiye ubushize uburyo hari umuntu wagiye muri koma agiye muri koma imana imuzamura mu kirere cyo mu ijuru imugejeje mu ijuru ngo imana imwereka ibyumba bibiri imana ijya ibyifuzo icyumba cya cya mbere cyari icyumba imana yakiriramo ibyifuzo by'abari mu isi ikindi cyumba cya kabiri cyari icyumba imana yakiriramo amashimwe y'abari mu isi ni ukuvuga ngo ngo uriya muntu wari muri koma ageze mu cyumba imana yakiriramo amashimwe ngo uriya muntu ngo asanga kiriya cyumba kiri empty asanga kiriya cyumba kiri vide asanga kiriya cyumba nta kintu cyari kirimo imana iramubwira ngo abantu bari mu isi ntibajye bafata umwanya wo gushima imana ngo ageze mu kindi cyumba imana yakiriramo ibyifuzo ngo akigezemo asanga cyo cyuruzuye cyuzuye ibyifuzo by'abari mu isi imana irangije imuha umukoro iramubwira ngo iyi ni dovuwari nguhaye uyu ni umukoro nguhaye nuwongera gusubirana ubuzima ugasubira mu isi ubwire abantu banjye ubabwire ngo mbere y'uko basenga mbere y'uko basaba bajye babanza gufata umwanya bashimire imana bashimire bashimire ibyo nakoze rero umuntu wese wabonye imana umuntu wese wabonye imana mu kwezi gutambutse mu kwezi gushize warabonye imana ukavuga ngo nabonye imana nabonye imana itabara nabonye imana iseruka nabonye imana igira neza neza nabonye imana inyibuka nabonye imana inkiza umuntu wese wabonye imana arajya muri komenti nk'uko nari maze kubivuga urandika amazina yawe uvuge ngo jyewe runaka ndashimira imana yuko urugero yuko ikimpaye umwuka wo guhumeka <laughs> ubwo kandi ubwo wasanga hari abantu bari aho ngaho bari kuvuga ngo nta kintu babona bashimira imana <laughs> ni ukuri waba ubaye indashima kandi imana yaguseka imana aho iri yaguseka nta muntu n'umwe ushobora kubura ikintu yashimira imana ndaguha urugero ubwo si urambwira ngo uwo uhumeka imana iguhaye fagitire wawishyura se wawishyura se ubu se ko abandi barwayi bari mu bitaro we kuri muzima ufite impamvu nyinshi zo gushimira imana rero hari n'abandi bashobora kuvuga bati ah, amashimwe yacu turaza kuyatambutsa nanone mu bundi buryo buri sipesiyali turatanga amashimwe yacu muri ubu buryo turashaka gutanga amaturo yo gushimira imana yuko yabanye natwe ah, mu kwezi gushize kwa kane wenda nawe ntabwo tugupfukirana kuko hari abantu bashima bavuga hari n'abandi bashima mu bikorwa yes mu bikorwa ukavuga uti yewe ndatangira ituro ngiye kuritanga ndashimira imana ko imana yabanye nanjye mu kwezi gutambutse kwa kane mbibutse yuko mwene aya maturo ntabwo ari amaturo ari by force no ntabwo ari by force ni amaturo umuntu atanga n'umutima ukunze n'umutima wo gushimira imana nta muntu wagutegetse kugira ngo ubikore ku ngufu oya ibi ntabwo ari bya bindi bya hanze njya numva ngo tanga aya ngaya kugira ngo imana igukorere igitangaza oya ibi si byo ndi kuvuga oya ni amaturo amaturo umuntu atanga arekonesa imbaraga z'imana arekonesa ko imana yabanye nawe mbese wowe niwumva yuko hari icyo wakora hari icyo wakora kuko imana ikikurinze kuko imana yabanye nawe mu kwezi gutambutse kwa kane uraca kuri iyi nimero utanga ituro ryawe zeru karindwi iminani ibiri makumyabiri n'umunani mirongo ine n'umunani zeru karindwi zeru karindwi iminani ibiri makumyabiri n'umunani mirongo ine n'umunani zeru karindwi ngiyo nimero wacishaho ituro ryo gushimira imana yuko yakurinze mu kwezi kwa kane gutambutse okay nyisubiremo rimwe niba hari umuntu utayumvise ariko nta kintu bitwaye turaza kongera kuyandika hano hejuru ku kiganiro ukeneye iyo nimero wacishaho ituro ryo gushimira imana yuko yabanye nawe mu kwezi gutambutse kwa kane mbere yuko kuko mu kanya gato rwose ubu mu kanya gato ngiye gutangira kubagezaho ibintu imana yambwiye izakora mu kwezi kwa gatanu <laughs> Ah, satani yarwana atarwana ibi bintu bigomba gusohora mu buzima bwawe abarozi baroga bataroga ibi bintu bigomba gusohora mu buzima bwawe <laughs> nyabingi zahaguruka zitahaguruka abashweze barangi barwana batarwana ubwo ugiye kumbwira ngo be barakuroze rero ngo bakuroze wenda nyabingi izo nyabingi baguteretsemo imana iraza kuziturumburamo mu izina ry'umucunguzi wacu yesu kirisito kandi reka mbabwire uku kwezi kwa gatanu umuntu wese uzi neza ko agendana amarozi baramuroze umuntu wese uzi neza ko agenda abarozi baramuroze imana yambwiye ngo uku kwezi kwa gatanu imana iraza kurekura imbaraga zayo kuri abo bantu barozwe imana iraza kubarogora imana iraza kubagira abazima hari abantu bagiye kuba bazima mu kwezi kwa gatanu bari bararozwe bari barazinzwe abarozi barakuzinze abarozi baraguhetamishije abarozi baguteje uburwayi abarozi bakugize ingumba wabuze urubyaro abarozi bafunze imigisha yawe imana yambwiye ngo abantu barozwe abantu bamaze igihe bararozwe abantu bamaze igihe abarozi baraguhatamishije abarozi barakuroze imana yambwiye ngo abo bantu imana igiye kudiringa nabo abo bantu imana igiye kubarogora abo bantu imana igiye kubahumanura abo bantu imana igiye kubagira neza abo bantu imana igiye gutesha agaciro ibirozi byose bagiye bakoresha barimwo babaroga ehe kandi mbibutse ko iyi ni introduction nkirimo <laughs> ndacyari muri introduction ndacyagutegura kugira ngo wumve icyo Imana ivuga nawe kuko mpagaze ahangaha ndahangaha kugira ngo nguheze ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatanu nahawe n'Imana iyi ni message ikomeye nk'umuhanuzi w'Uwiteka Imana nateze amatwi numva icyo Imana ivugana nanjye Imana irambwira ngo twara buno butumwa ubugeze ku batuye isi Eh, ntabwo buno butumwa bugenewe abo mu rwanda gusa ntabwo buno butumwa bugenewe ari burundi gusa oya ntabwo ari east africa gusa ntabwo ari afurika gusa yaba na amerika birabareba abari muri europe birabareba abari muri aziya birabareba abari muri australia birabareba abari no mu rwanda birabareba ni ukuvuga ngo buno butumwa buno butumwa ni ubw'abatuye isi ariko bizerima bagifitiye icyizere yes buriya hari abantu bagenda ariko baramaze gutakariza imana icyizere nimba uri ahangaha ugifitiye imana icyizere ihute wandike muri komenti jya muri komenti yes reka noneho sasa mbanze mvugane n'abantu ndashaka kuvugana n'abantu bagifitiye imana icyizere mm. njye ndashaka kubanza kuvugana n'abantu bagifitiye imana icyizere kubera yuko aya magambo uramutse imana utakifitiye icyizere nta kintu byarivuze hmm? nta kintu aya magambo arimo nkubwira yakumarira nta kintu aya magambo arimo nkubwira yagira ikintu na kimwe akugezaho wapi wapi wapi <laughs> eh, ubaye nta cyizere ugifitiye imana kristo niba rero ndimo mvugana n'abantu bagifitiye imana icyizere umuntu wese ugifitiye imana icyizere niyihute yandike muri comment avuga ngo jyewe runaka nkurikiranye ubutumwa bwiza nkurikiranye ubutumwa bwiza nonaha ndacyafitiye imana icyizere ngaya magambo ugiye kwandika aho ngaho muri comment ndashaka kubona umubare munini munini cyane w'abantu benshi ndashaka kubona umubare munini cyane w'abantu benshi mwandike aho ngaho muri komenti mwandike muvuge ngo jyewe runaka jyewe runaka ni ukuvuga ngo washyiremo amazina yawe uvuge ngo ndacyafitiye imana yanjye icyizere yesi niba ugifitiye imana icyizere iryo jambo imana rikeneye rwose andika iryo jambo aho ngaho muri komenti niba ugifitiye imana icyizere imana irabibona kandi icyo cyizero gifitiye imana nicyo imana igiye guheraho ikugirira neza nicyo imana igiye guheraho igutabara nicyo imana igiye guheraho ihembura ubuzima bwawe nicyo imana igiye guheraho isubiza isubiza ibyifuzo byose wagiye wereka imana wagiye ugaragaza imbere y'imana ibyo byifuzo bigiye kubona igisubizo imana ishimwe cyane hanyuma reka mbabwire ngo tudatinze tukinjira noneho muri mesaje ikomeye nahawe n'imana eh, hari ibintu bigeze muri bine nahawe n'imana imana izakora mu kwezi kwa gatanu mbibutse yuko hari ibindi bitatu imana yari yambwiye ah, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu yes hari ibindi bitatu ababishaka mubikurikirana aho ngaho kuri yesi arakiza tv eh, rwose mubishake mwaho ngaho birahari bitatu imana yambwiye izakora mu kwezi kwa gatanu noneho rero hari ibindi bigeze muri bine byiyongera kuri bitatu ubwo ni birindwi imana ikomeje kumbwira igiye gukora muri uku kwezi kwa gatanu ubu ushobora kuba wenda umaze iminsi wakira amakuru y'ibicantege eh, ngo ngo intambara ngo ngo y'uburusiya ngo na ikirere ngo ibiki n'ibiki ibyo byose byaba bitaba nta kintu kizakuraho umugambi w'imana ku buzima bwawe mwibutse neza ko ibintu byose bishobora kuyoba ariko ntabwo umugambi w'imana wayoba mu buzima bwawe ntibishoboka umuntu ukoresha mobayiro mani yakohereza amafaranga akayoba umuntu uteze imodoka yayoba ugiye mu ndege yayoba ugiye gusura umuntu wayoba ariko ntabwo umugambi w'imana uzigera uyoba mu buzima bwawe ibyo rwose ubimenye ubyiteho ntabwo umugambi w'imana uzigera uyoba mu buzima bwawe yesi hanyuma rero reka dutangirane n'iki kintu cya mbere imana yambwiye ah, dukwiriye kwibutsa abantu abantu bose abantu bose dukwiriye kukibibutsa imana imana yongeye kumbwira yuko ngo mu kwezi kwa gatanu ngo ngo abagusuzuguye bazongera bakubone <laughs> Eh, ngibi ibintu imana yambwiye ngo mu kwezi kwa gatanu abagusuzuguye bazongera bakubone aho wasereye bazongera bakubone imana yagaruye agaciro kawe aho buri ijambo bazongera bakubone ijambo imana yongeye kuri guha ngiki ikintu cya mbere imana yambwiye izakora mu kwezi kwa gatanu aho witiwe amazina y'uko uri ingumba wabuze urubyaro bazongera bakubone imana yaguhaye guheka imana yaguhaye gucikira imana yaguhaye kubyara hungu na kobwa kuko <laughs> shitani arwana ntarwane uku kwezi kwa gatanu hari abamama benshi bamaze igihe kirekire barindiriye urubyaro barabuze urubyaro mwarasenze mwarategereje ntacyo mutakoze ariko yesu kirisito ngo asanga ba petero ngo bakesheje ijoro ryose ngo nta fi n'imwe bigeze bafata yesu kirisito ngo arangije arababwira ngo nimunaga urushundura nimwongere munaga urushundura reka mbabwire ngo rero ukwezi kwa gatanu tugiye kongera kunaga ishundura zacu <laughs> ah, ubwo ugiye kumbwira ngo waracuruje urahomba ngo ntabwo uzasubirayo ongera usubireyo imana iravuze ngo ongera usubireyo ndaje mpanure sha ndaje mpanure kabisa ndaje mpanure ndaje ndekura ubuhanuzi imana bwose yampaye ndabukura ndabuguhereza icyo ukeneye ni kimwe ni uko wizera ima ikintu cya mbere nabwiwe ni imana imana izakora mu kwezi kwa gatanu imana ikuntumyeho nkubwire ngo bazongera bakubone aho buri ijambo bazongera bakubona imana yari guhaye mu bitaro wari urwariyemo bazongera bakubona wabyutse wahagurutse wabaye muzima abari bazi neza ko bagusanzemo kanseri bazongera bakubone uri muzima kanseri imana yayihushe kanseri imana yayicyashye kanseri imana yayikuyeho sinzi nimba mwizera ko imana ikiza kanseri ariko ngewe nemera ko imana ikiza indwara zose ukwezi kwa gatanu ndatangariza ubuzima bwawe nkubwira ngo uzasubira kwa muganga bakore ukore cekapu y'ubuzima bwawe ukore checking y'ubuzima bwawe bazasanga umubiri wawe wose ari muzima <laughs> bazongera bakubone bazongera bakubone bazongera bakubone aho bakwise ko ntacyo uzigezaho bazongera bakubona imana yahinduye amateka noneho abavuze ko ntacyo uzigezaho imana imana imana imana iba carenjingi imana ishimwe cyane <laughs> hanyuma nashaka kubona umubare munini cyane w'abantu benshi mujye aho ngaho muri komenti mwandike mwandike mwandike muri komenti muvuge ngo jyewe runaka urandika ushyiremo amazina yawe uvuge ngo jyewe runaka hmm? bazongera bambone imana yangiriye neza mu kwezi kwa gatanu aya magambo nimuvuga ari mu kinyarwanda keretse nimba ukeneye ko nyashyira mu cyongereza nimba utuva ikinyarwanda nabyo nabikora ariko ntacyo bitwaye kuko uyu munsi ndumva ururimi irimo nkoresha ari urw'ikinyarwanda andika aho ngaho muri komenti uvuge ngo jyewe runaka mu kwezi kwa gatanu bazongera bambone <laughs> bazongera bakubona abari bazi neza ko eh, eh, urumogi rwakwishe bazongera bakubona imana yakuvanye mu rumogi abari bazi neza ko eh, saa munani z'ijoro ujya gutega ucuruza umubiri wawe sibyo ugurisha umubiri wawe ubwo kandi nyine nguteye ikwasi wihangane ubwo kandi imana ikeneye gukurayo ntabwo imana ntabwo imana yavuga ikintu idakeneye gukurayo ubwo urambwira ngo uzakomeza kwigurisha bigeze ryari umubiri wawe se ko ari uwo kuramisha imana umubiri wawe urambwira urambwira ngo umubiri wawe bimeze biti ibyo ni ibiki kuko ibyo ni ibiki muvandimwe va mu byaha va mu byaha va mu busambanyi va mu busambanyi va mu bujura va mu kubeshya va mu kuriganya va mu matiku va mu magambo shaka imana imana igiye kukugira nta mukwezi wa gatanu urabona ineza y'imana imana ishimwe cyane so rero abari bazi neza ko ugurisha umubiri wawe abari bakuzi nk'indaya abari bakuzi hmm? gukora eh, ibyo bintu by'uburaya bazongera bakubona imana yagukarabije umuririmbyi n'uwavuze ngo urantangaza yesu we urantangaza we ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza yesu we urantangaza urantangaza mwami wanjye urantangaza we ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza yesu we urantangaza urantangaza yesu wacu urantangaza we ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza yesu we urantangaza urantangaza mwami wanjye urantangaza we ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza yesu we urantangaza bazongera bakubone aho waburiye agaciro bazongera bakubona imana yakagaruye aho bakwitiye amazina hari umugabo umwe atuye hariya igitarama Nahangaho igitama rwose mu mujyi wa muhanga uyu mugabo yahuye n'ubukene ubukene bumurira nabi arakena yitwaga iridefonse iryo zina defonse abantu barimukuraho barimuvana urambwira ngo barimukuyeho gute yagiraga ishati imwe y'umuhondo yambaraga iyo shati y'umuhondo ntabwo yajyaga yihindura niyo yasenganaga niyo yajyanaga mu kazi abantu baramwitegereza baramureba barangije baravuga ngo uyu iridefonse ntabwo akitwa iridefonse ahubwo tumwise jone <laughs> bamwita jone byari bitewe n'iki bamwita jone jone jone bisobanuye umuhondo neza eh, umuhondo harya ubundi ya televiziyo siyero tivi <laughs> okay sawa rero ni ngo rero uyu mugabo bamwita jone bamwita umuhondo kubera iki bitewe n'ishati yambaraga idahindurwa ubwo bwari ubuzima yari arimo iri defanse barimwambura iryo zina bamwita jone bamwita yero yatambuka bati jone aratambutse yajya guhaha yajya mu kazi bati nguwo jone <laughs> umugabo nawe asa kubimenya ko bamwise jone iri defonse barimukuyeho reka babwire ngo hari igihe abantu baduhimba amazina hari igihe abantu badushyira mu gatebo bishakiye hari igihe abantu batugiraho ijambo hari igihe abantu batuvuga ibyo bishakiye ariko igitondo kimwe imana izabisobanura ndashimira imana yuko ibidasobanutse imana ijya ibisobanura ni ukuri imana igisobanura ibidasobanutse hari ibintu bidasobanutse imana igisobanura noneho ngo igitondo kimwe imana iza kwibuka uwo mugabo imana iramwibuka rwose imana iramwibuka rimwe rwose n'amateka arahinduka aragenda yari yibereye ahangaha i haza rwose umugabo umwe w'umukire amuha akazi amuha akazi rwose mu birombe gucukura amabuye y'agaciro icyabaye ni iki umugabo ntakize umugabo ubuzima ntibuhindutse umugabo ubuzima ntibuhindutse ntatangiye kubaka amazu akajya yubaka amazu andi ayagurisha yubaka amazu agurisha yubaka amazu agurisha umugabo atera imbere ubwo se urambwira ngo abamwise jone ubuzima ntibwahindutse ni nkubwira ngo bazongera bakubone ibi bintu byumve cyane bazongera bakubone abaguhimbye amazina bazongera bakubone imana yakugiriye neza ni ibintu rero imana yambwiye izakora mu kwezi kwa gatanu turi ku kintu cya mbere imana yambwiye izakora mu kwezi kwa gatanu ikintu kivuga ngo bazongera bakubone bazongera bakure muvandimwe bazongera bakubone abiri mu byanditswe byera utagira ngo rero ayo magambo tuba tuvuga ni amagambo tuba twihimbiye ushobora kuvuga ngo wenda kiriya igipindi arimo dutera no kisi igipindi tujya mu ijambo ry'imana turasoma hano mu gitabo cya yohana ubutumwa bwiza ibice byaho icyenda yohana ibice icyenda hmm? yohana ibice icyenda turahera ku murongo waho eh, wa mbere sinzi niba ugira bibiriya ariko nimba uyifite ndagira ngo uyifate yohana ibice icyenda turahera ku murongo waho wa mbere haranditse ngo akigenda hmm? akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we nkwiriye gukora umurimo gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora umurongo wa gatandatu haranditse ngo amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha akondo akamusiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire wiyuhagire mu kidendezi cy'isirowamu hasobanurwa ngo yaratumwe nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumanutse ahumutse abaturanyi be uyu murongo niwo nshaka imana ishimwe cyane <laughs> bazongera bakubona bazongera bakubona kabisa imana ishimwe cyane umurongo wa munani haranditse ngo abaturanyi be mubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza <laughs> uyu murongo urakomeye cyane uyu murongo urakomeye cyane mu gitabo cya hano ubutumwa bwiza ibice icyenda n'umurongo wa munani haranditse ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza bamwe bati ni we abandi bati si we icyakora asa nawe <laughs> nawe arabasubiza ati nijye baramubaza bati mbese wahumutse ute bazongera bakubone ngiyi mesaje imana yampaye bazongera bakubone uyu yari impumyi yari afite ubumuga bwo kutabona yahoraga asabiriza yicaye wampaye igiceri wampaye ijana wampaye magana abiri ubuzima yari arimo bwari ubuzima bwo gupfundikanya imibereho yari arimo eh, yari imibereho mibi atishimiye igitondo kimwe yesu ngo arahaca reka nkubwire ngo witegure kubona yesu aca mu kwezi kwa gatanu yesu araca mu buzima bwawe mu kwezi kwa gatanu icyabaye ni iki yesu ngo abigishwa baramubaza ngo uyu muntu uko tubona atareba uyu muntu uko tubona ahora asabiriza wampaye igice wampaye ijana wampaye inoti ngubwo ubuzima uyu muntu wavutse ari impumyi yiberagamo mwibutse ko nawe hari ubuhumyi ufite ufite ubuhumyi no mu ikofi yawe no ku ikonte hariyo ubuhumyi urabyumva neza ntugire ngo ubuhumyi ni ukutareba gusa hari igihe umuntu agenda afite ubuhumyi urabyumva neza eh, kuri konte hariyo ubuhumyi eh, urubyaro rwarabuze ubwo nabwo ni ubuhumyi uranyumva neza umubiri wawe wose huzuyemo indwara ubwo nabwo ni ubuhumyi yesu aguhumure uyu munsi aguhumure aguhumure wa mukobwa we aguhumure wa musore we aguhumure wa mugabo aguhumure hari ubuhumyi bwari buri kuri uyu muntu ngo yari afite ubuhumyi abumaranye igihe kirekire ahora asabiriza wampaye igiceri wampaye ijana nibwo buzima yari yibereyemo no kakubwire ngo nabwiye abantu uyu mwaka ugitangira ndababwira ngo niba hari abantu baguhetse ku mugongo nimba hari abantu bagiye baguheka nibakurambike hasi nibagushyire hasi imana iguheke mu mugongo wayo muri uyu mwaka uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri hari abantu imana yiteguye kubaheka kuko yari ivugiye mu ijambo rye aravuga ngo ngo nzabaheka ku mugongo wanjye kugeza imvi zanyu zibaye uruyenzi rero bazongera bakubone bazongera bagira gute bakubone bazongera bakubone aho wasebeye bazongera bakubone imana yongeye kugarura agaciro kawe uyu muntu rero w'impumyi yesu ngo arangije abwira abigishwa be arababwira ngo nta cyaha yakoze ngo abigishwa be bari batangiye kujya babwira yesu bakamubwira ngo birashoboka ko wenda uyu muntu hari ibyaha yakoze bigatuma wenda aricyo cyatumye aba impumyi yesu ngo arangije abwira abigishwa be arababwira ngo uyu muntu nta cyaha yakoze mm. uyu muntu nta cyaha yigeze akora ngo kiba cyaramuteye ubuhumyi oya yesu aravuga ngo ngo ahubwo ngo byari ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we ngo byari ukugira ngo imirimo imirimo imirimo imirimo y'imana yerekanirwe muri we ngiki kintu cyatumye imana yemera ko uriya muntu abimpumyi imana ishimwe cyane yesu rero ngo aramubwira ngo genda wiyuhagire ah, ku kidendezi cy'isirowamu ngo yesu ngo atubakondo amaze gutubakondo akamusiga ku maso ngo ahita ahumanuka ahita ahumuka imana ishimwe cyane ndagira nkubwire ngo ukwezi kwa gatanu abagusuzuguye bazongera bakubone abari bakuziye igisuzuguro kikuriho mwibutse neza ko hari igihe umuntu agendana igisuzuguriro nawe ukaba ubizi ko kikuriho ariko mu gitabo cy'umuhanuzi ukomeye witwa yosuwa yosuwa avuga amagambo akomeye aravuga ngo ngo imana ibwira yasuwa mu bice bitanu n'umurongo wa cyenda imana ibwira joshua yamubwira ngo uhereye none uhereye uyu munsi ndakuvanaho igisuzuguriro mbavanyeho igisuzuguriro abanyegiputa bajyaga babasuzugura bazongera rero bakubone mu bintu bigeze muri bine cyangwa se bitatu biraterwa n'umwanya nza kuba mfite ariko ubundi kuri gahunda ni ibintu bine nshaka kubabwira imana yambwiye icya mbere imana yambwiye ngo bazongera bakubone oya bazongera bakubone bazongera bakubone muvande abari bakuzi nta rubyaro mama bazongera bakubone nawe uheka bazongera bakubone nawe nawe utwite bazongera bakubone warasamye bazongera bakubone hari urubuto rwinjiye mu nda yawe hmm. abari bakuzura umushomeri bazongera bakubone ndashaka kubona umubare munini cyane w'abantu benshi umubare munini cyane w'abantu benshi barenze igihumbi barenze ibihumbi bibiri mugende rwose mwandike aho ngaho muri komenti mujye muri komenti mwandike abafite kwizera ariko abadafite kwizera mu byihorere murorere abafite kwizera mwandike muri komenti uvuge ngo ngewe runaka bazongera bambone <laughs> wandike uti ngewe runaka wari umushomeri bazongera bambone imana yambaye akazi byandike byandike aho muri komenti bishyira muri komenti byandike byandike rwose aho muri komenti uvuge ngo jyewe runaka abari bazi ndwaye abari bazi ndwaye nushaka n'iyo ndwara uyishyireho uyandike wandike hirya uvuge ngo bazongera bambone nakize ngibyo ibintu imana igiye gukorera ubuzima bwa benshi mu kwezi kwa gatanu ako kantu iryo jambo rifate ryakire ni iryawe bazongera bakubone bazongera bakubone abari bazi urwaye bazongera bakubone wakize abari bazi ufite amadeni Eh, banki yayimaze gushyiraho igihe izaza guteza cyamunara umutungo wawe amazu yawe ibintu byawe byose bigatezwa cyamunara bazongera bakuboneye eh, bari bazi neza ko umutungo wawe wagiye byarangiye wakennye mbese ugiye kuba umutindi bazongera bakubone iyo cyamunara imana yayihagaritse ndetse n'ayo madeni yose imana yamaze kuyishyura ibyo imana igiye ikora mfite ingero nyinshi z'abantu imana yagiye yishyurira amadeni barahari barahari rwose ese urahanga urankurikiranye wenda hari amadeni ufite hari amadeni ufite itegure kubona imana ikwishyurira mu kwezi kwa gatanu ko numvise imana imbwira ngo mu kwezi kwa gatanu muri ibi bintu bigeze muri bine imana izakora harimo n'abantu imana izishyura amadeni ubwo rwose nimba hari umwenda ufite nimba hari amadeni ufite andika muri komenti ushimira imana uzamure hareruya zo gushimira imana zaba eshanu zaba icumi zaba makumyabiri yaba hareruya imwe uyitere ariko wizeye imana uvuge ngo ndashimira imana yuko inyishyuriye ideni yego andika iryo jambo muri comment uvuge ngo ndashimira imana yuko inyishyuriye ideni inyishyuriye amadeni inyishyuriye imyenda tubwiriza ubutumwa bwiza gutya abantu babyumva bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko ijambo ryarambwiye ngo erega ubutumwa bwiza bw'imana ntabwo bunkoze isoni ngo kubera yuko ngo n'imbaraga y'imana ngo ihesha ngo uwizera wese agakiza agakiza se ni iki agakiza si ibyaha gusa imana ikiza mu buryo bwinshi imana yagukiza ikakuvana mu bukene imana yagukiza ikagukiza indwara imana yagukiza ibyaha ni uburyo bwinshi imana ijya ikizamwo umuntu wakiriye yesu kirisito nk'umwami n'umukiza umva rero bazongera bakubone ngo abantu bamaze kubona iriya mpumyi yahumutse buriya muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona bamaze kubona ko yahumutse ngo abari bamuzi asabiriza barabaza ngo niwe cyangwa siwe niwe cyangwa siwe ngiki kibazo abantu bagiye kwibaza mu kwezi kwa gatanu mu buzima bwawe bari buvuge ngo ni wowe cyangwa si wowe ni wowe cyangwa si wowe abari bakuzi ugenza ibirenge bagiye kubona wishofa witwara abari bakuzi mu bushomeri bagiye kubona imana yaguhaye akazi abari bakuza urwaragurika uhora mu bitaro bagiye kubona utagisubira mu bitaro abari bakuzi ufite imyenda bagiye kubona imana yakwishyuriye ukwezi kwa gatanu imana iracanga forumire ukwezi kwa gatanu imana irahondagura abadayimoni ukwezi kwa gatanu imana irakubita abayobozi bakuroze ukwezi kwa gatanu bazongera bakubone abagusuzuguye ihute wongere wandike uvuge ngo bazongera bambone <laughs> imana ishimwe cyane vuga ngo bazongera bazongera bambone bazongera bambone bazongera bambone bazongera bambone imana ishimwe cyane imana ihimbazwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe cyane bazongera bakubone muvandi bazongera bakubone bazongera bakubone bazongera bakubone bazongera bakubone abagusuzuguye bazongera bakubone eh, aho waburiye ijambo bazongera bakubone imana ishimwe mana ihabwa icyubahiro hararuya ihute rwose andika iryo jambo aho muri komenti uvuge ngo bazongera bambone bazongera bambone mana ishimwe cyane uvuga uti ngewe runaka bazongera bambone imana ishimwe ubundi niyo nagarukira ahangaha ubundi se ko abantu bagiye kongera kukubona mu kwezi kwa gatanu hari abantu bagiye kongera kukubona kandi ashimira imana yuko amaso y'abantu yakubonye akagusuzugura ni nayo agiye kongera kukubona aguha agaciro aha kantu gafite gu cyane amaso y'abantu yakubonye akagusuzugura ni nayo amaso agiye kongera ku bantu yambonye akansuzugura ni nayo agiye kongera kundeba ampa agaciro imana ishimwe cyane bazongera bakubone mbone umubare munini cyane abantu benshi mwandike muvuge ngo bazongera bambone bazongera bakubone bazongera bakubone bazongera bakubone vuga ngo aho muri comment andika muri comment uvuge ngo yewe runaka wari uri mu byaha wari umusinzi wari umusambanyi wari umujura bazongera bambone nta kiyaga kiza yesi ni ibintu byinshi imana igiye gukora tugendera ku kintu cya kabiri imana izakora mu kwezi kwa gatanu imana ishimwe cyane numvise imana imbwira ngo ngo harimo abantu barimo bagenda bameze nk'amagufwa yumagaye bameze nk'amagufwa yumye iri jambo uze kuryisomera urayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi ukomeye witwa ezekiyeri hmm. umugabo witwa ezekiyeri ni umuhanuzi ukomeye wahanuye mu bihe bikomeye mu bihe bikakaye rimwe rero imana iramusanga iramubwira ngo aze kiyeri we waroye neza witegereje warebye ariya magufwa uburyo yumagaye ngo mbese watangiye guhanurira aya magufwa nubwo yumye ezekiel ngo arangije agira ubwoba arangije abwira imana arayibwira ngo ngo ntabwo nabasha guhanurira aya magufwa imana iramubwira ngo ezekiel we tera intambwe uhanurire aya magufwa nubwo yumagaye araza kongera kumeraho inyama inyama ziraza ziyajyeho abantu bongere babe bazima n'ubwo uh, wabonaga ari amagufwa gusa kababwire ngo rero harimo ibintu umaze iminsi ubona bimeze nk'amagufwa urakurikiranye neza hari ibintu hari ubuzima umazemo iminsi ubona bukakaye nk'amagufwa mm. buraremereye burakakaye nk'amagufwa sinzi niba unyumva mm. hari imibereho hari ubuzima umazemo igihe kirekire burakuremereye buraremereye bumeze nk'amagufwa yumagaye mm. bumeze nk'amagufwa yumagaye burakakaye ariko ukwezi kwa gatanu kwa gatanu twinjiyemo nabwiwe ngo ibyo wabonaga bimeze nk'amagufwa yumye imana imana imana igiye kure kuri ijambo ijambo rikomeye ijambo rikomeye muri ayo ayo ayo magufwa yumagaye agiye ngo icyabaye ni iki ngo muri ako kanya ngo ngo ezekiyeri ngo atangira guhanura aya magufwa ngo agihanura ngo igufwa riragenda risanga irindi gufwa risanga rigenzi ryaryo ngo imana ngo imezeho inyama ngo abantu baragenda bongera kuba bazima izo zari imbaraga z'imana niko ibintu bigiye kongera kuba mu buzima bwawe hari ibintu wabonaga byari byarapfuye hari iby'abadayimoni bangije nusoma mu gitabo cya yoweri yoweri umuhanuzi yoweri ibice byaho bibiri n'umurongo wa makumyabiri n'itanu haravuga ngo ngo nzabashumbusha imyaka inzige zari n'iyariba n'uburima na za kagungu ngo nzabashumbusha eh, iki kintu cya kabiri rero mucyiteho imana izakora mu kwezi kwa gatanu ibyo ngo wabonaga bimeze nk'amagufwa yumagaye imana igiye kurekura ijambo muri ayo magufwa ubona yumagaye imana igiye gutegeka ayo magufwa ari mazima ayo magufwa avemwo avemwo ikintu kizima niko byagenze ngo igufwa riragenda ngo eze kiyendwa yihanura ngo igufwa riragenda risanga rigenzi ryaryo ngo hanyuma ngo imana imezaho inyama inyama zijyaho inyama zimaze kujyaho ngo abantu bongera kuba bazima ndaguhanuriye nkubwira ngo ibyari byarapfuye mu buzima bwawe bigiye kongera kuba bizima bigiye kongera kuba bizima mm. yego ushobora no kuba wenda ah, hari urugingo rwawe mu mubiri wawe rwapfuye <laughs> hari umuntu w'imana umwe ukunda kuvuga ngo imana igira piyese <laughs> imana ishimwe cyane ariko nyamara kiriya kintu kirana byo wamagana ni ukuri pe uriya imana igira piyesi imana igira piyesi pe imana ifite piyesi pe imana imana imana piyesi irayigira irayigira rwose rwose imana mu bumana bwayo ukwezi kwa gatanu kuwa gatanu nimba hari urugingo rwawe rwangiritse kubera ko imana igira piyesi kubera ko imana igira insimburangingo kubera ko imana ifite piyesi imana ifata muri izo piyesi zayo ifata urugingo rwawe rwapfuye irusimbuze urundi ruzima eh? imana ishimwe cyane tugeze ku kintu cya gatatu cya gatatu uriteguye uriteguye imana ishimwe cyane ariko niba hari umuntu wemera ko imana ifite piyese imana imana ifite insimburangingo hareruya hareruya eee wenda abaganga baragusuzumye basanga ufite impyiko urwaye impyiko ariko imana ifite insimburangingo izo mpyiko zirwaye imana yazisimbuza izindi nzima kubera yuko imana ifite piyese reka mbona umubare munini cyane w'abantu benshi abantu benshi cyane mwandike aho ngaho muri komenti muvuge ngo imana ifite piyese ababyemera ariko ababyizera ariko mwandike muri komenti mbone abantu benshi benshi mujyaho muri komenti mwandike muvuge ngo imana ifite piyese imana ifite insimbura ngingo ni ukuri imana ifite piyese rwose rwose rwose imana ifite piyese niba ari umwijima urwaye imana ifite piyese uwo mwijima urwaye imana yawukuramo igashyiramo undi muzima izo mpyiko zirwaye imana yazihindura igashyiramo impyiko nzima kubera yuko imana ifite piyese imana ifite piyese ndaguhanuriye wowe urwaye ndakubwira ngo imana ifite piyese nimba waragusanzemo kanseri ndaguhanuriye nkubwira ngo imana ifite piyese bagusanzemo uburwayi bw'impyiko ndagusengeye ndaguhanuriye nkubwira ngo imana ifite piyese ukwezi kwa gatanu ntabwo amazi ari yayandi ushobora kwibwira ngo ibintu byamaze kurenga inkombe ibibazo ufite byarenze inkombe nubwo byarenze inkombe ariko ntabwo byarenze ijambo ry'imana hmm? nubwo ubona byarenze inkombe ariko ntabwo byarenga iri jambo ry'imana ntabwo byarenga iri jambo ry'imana imana ishimwe cyane yesi icya kane rero ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho imana yambwiye ngo ibyo urimo ubona byarenze inkombe ibibazo ufite ubona byarenze inkombe ngo ntabwo biri burenge iri jambo ry'imana urimo wumva <laughs> ibibazo ibigeragezo indwara ufite ubona zamaze kurenga inkombe mbibutse ko hari ubwo umuntu abaho akareba ibibazo afite akareba epfo haruguru imiryango yaragutaye abantu barakujugunye akantu kose ukoze ntikagenda ibibazo ufite byamaze kurenga inkombe ariko ntabwo biri burengere ijambo ry'imana ndimo nkubwira hanyuma reka nongere nisabire abantu mudukurikiranye ah, kuri aya mateleviziyo abiri yero tivi ndetse na yesi arakiza tivi ah, mujye muri komenti mwandike muvuge ngo wandike uvuge ngo jyewe runaka ikibazo mfite n'ubwo mbona cyarenze inkombe ariko ntabwo kiri burenge iri jambo ry'imana <laughs> nubwo izo ndwara ubona zarenze inkombe ariko ntabwo ziri burenge iri jambo ry'imana hmm? iri jambo ry'imana rwose rirakubohora riragukiza riragukiza rwose urambwira ngo wenda umaze imyaka makumyabiri uri ingumbi itabyara umaze imyaka icumi utabyara ibyo rwose yego nibyo birahari niyo myaka umaze ariko ubwo bugumba nubwo ubona bwarenze inkombe ariko ntabwo bwarenga ijambo ry'imana nubwo byarenze inkombe nubwo amadeni ufite yarenze inkombe nubwo ubushomeri ufite bwarenze inkombe semeni hareruya ndimo nasaza kurikirana nubwo uburwayi ufite ubona bwarenze inkombe ariko mu kwezi kwa gatanu ntabwo buri burenge iri jambo ry'imana nimo guha iri jambo rigiye kukubohora iri jambo rigiye gukiza imana ishimwe cyane nyinshi cyane nyinshi cyane reka tubone zahariro nyinshi cyane zo gushimira imana ku bantu bakiriye iri jambo nk'ubuzima nk'umuti ubakiza imana y'amahoro ibagiriye neza imana y'amahoro ibasetse naho ubutaha god bless you ndabakunda mwese shalom shalom i love you